középen, megint várják a labdát, jön is Balog felé, Balog veszi át, 2-0! Норберт Балок родился 21 марта 1996 года в Хайду Бессермень. С 7 лет начал заниматься футболом в местной школе, но довольно скоро его замечает Дебрицен, аналог нашего локомотива, поэтому команда из одноименного города имеет прозвище Локки, Дебрицен – второй по населению город после Будапешта. Команда достаточно успешно выступает в родном чемпионате. В 2010 году и вовсе выиграли все возможные титулы. В 2014 году Дебрицен принимает решение отдать молодого таланта в аренду клуб Летавертеш где Норбет заявил сразу о себе, создавая моменты и показав великолепную технику. В итоге, после 11 матчей и двух голов, Дебрицен принимает решение вернуть его обратно. Во многом это способствовал главный тренер Элмер Кондаш. Балок, необычный нападающий в свои 19 лет, он вымахал практически в 2 метра ростом, а если точнее метр 97. Таких обычно называют каланчой. Он высок, худой в телосложении, но именно в этом плане он, конечно, не соответствует своим амплитудным данным. Норбин способен закрывать сразу три позиции. Он обычно играет чистого форварда, но способен также исполнять роль вингера. Хотя предпочитает играть в оттяжки, искать позицию и пространство. Норберт Балок достаточно быстр для своего роста, он способен убежать от многих защитников. Туда же не сама скорость, а ускорение. Он способен мелкими рывками обмануть и вырваться от оппонента. Для парня практически 2 метра ростом любить играть низом удивительно. Но у него есть другие качества, которые его делают похожим на Златана Ибрагимовича. Уже сейчас Норбит отлично видит поле и способен играть на команду. Часто в этом сезоне партнеры по Дебрицену не раз огорчали соперника именно Спасов Балог. В итоге сейчас Роберт Балог один из основных игроков Дебрицена в свои 19 лет. Сыграл за все возраста молодежной сборной Венгрии и готовится к дебюту за основную. А мы пожелаем ему удачи и надеюсь совсем скоро он перейдет в Реал, Барселону или Манчестер.